Shruta, Shruta, Shrivi, Shrivi, Janmaishwarya Shruta, Shrivi, Janmaishwarya Shruta, Shrivi, Egamana, Egamana, Mada, Mada, Uman, Uman, किञ्चन गोचरं गोचरं त्वम् अकिञ्चन गोचरं त्वम् अकिञ्चन गोचरं जन्मैश्वर्यश्रुताश्रुति जन्मैश्वर्यश्रुताश्रुति एतमानमदाप्यमान एतमा मनमदपुमा मनमदपुमा निर्वहति अभिधातुं वै निर्वहति वै त्वम किञ्चन गोचरम् त्वम किञ्चन गोचरम् जन्मेश्वर्य सुतासिनि जन्मेश्वर्य सुतासिनि त्वम् अकिञ्चनगोचरम् त्वामकिञ्चनगोचरम् Janma Janma. birth, birth, Aishwarya Aishwarya. opulence opulence, Shruta Shruta. education Education. Shrivi Shrivi. by the possession of beauty by the possession of beauty, Edamana Edamana. progressively increasing. Madame, Madame intoxication, intoxication. Human, human, the human being, now, now never, never, ever, ever, ever, ever, arti, deserve, deserve, abidatum, address in feeling, address in feeling, one, certainly, certainly, from, from you, you, Akinjana Gocharam, Akinjana Gocharam, one who is approached easily by the materially exhausted man. One, one who is approached easily by the materially exhausted man. Translation. My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. अनुभव हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है जो सामान्य कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पद पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है वह आप तक एक अनिष्ट भाव से नहीं पहुंच पाता ओम easy to approach Krishna. Anyone can do it. वास्तवमा भगवान्को शरणमा जान भगवान्लाई प्राप्त गर्न बहुत सजिलो छ जसले पनि गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ But there are some people who are disqualified. They're not able to approach Krishna. तर कोही कोही छन् अ, अयोग्यवानहरू छन् जो कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् Those people who are attached. So Queen Kunti describes four things which people in the material world are very concerned with. र महारानी कुन्तीले यहाँनिर चावडा कुरा बताउनुहुन्छ यो संसारमा मनुष्यलाई एकदम त्यो चावडा कुराले बाँधेको हुन्छ First one is Janma, the birth. We should be born in the respectable, prestigious family. मानिसहरूको यो अहङ्कार हुन्छ कि एकदम कुलमा जन्मिन खोज्ने एकदम मान सम्मान मिल्ने खालको कुलमा जन्मिन खोज्ने कुल कुलको अहङ्कार यस्तो हुन मन कि मनुष्यलाई ब्राह्मण छेत्री वैश्य यी तिनवटालाई उच्च बताएको छ यी तिनवटामा जन्मिन पायो हुन्थ्यो त्यस्तो खालको कुलको If are Shudra, if are Lord, if are tribal, Aborigine or something, you're considered very low class. अ, शूद्र भनेको जस्तै हामीले कामी दमाई इत्यादि भनिन्छ त्यस्तामा जन्मेछ भने एकदम अलिकति निचा मानिन्छ Mm, We judge people by their birth sometimes, so that, oh, this person, who is from the very very big family, very respected family. ලකක ඒෂ්ඨ කල්ප අයුක්තියසන් කී නිචදනජොප්තනජල හෙලාගනේ तद उच्चारमा जन्यो छ यो त बहुत उच्चार जन्मेको हो बहुत मान सम्मान दिन लागेको हो भनेर भन्ने गर्दछन् But this other person, oh, no, very low class, oh, very bad family. र अर्को प्रकारका पनि छन् एकदम निचा जाति एकदम निचा परिवार This, it means a lot to people, to the poor. people judge. Rapoipo esta hanga ayudire hangadan judge lasan. Ayudi chaja jo uta ucha judge onero gane gane And then Aishwarya means opulence. How much? How much money you have? र अर्को प्रकारको चाहिँ जो भगवान्को शरणमा जान जान आपत चाहिँ के हुन्छ भन्दा ऐश्वर्यहरू कसको धेरै पैसा छ Then people, oh, he's a great man, he's very great. जसको पासमा पैसा छ जो मार्जन छ कोही कोही व्यक्ति आहा यो त बहुत महान व्यक्ति हो यो एकदम उच्चतमको व्यक्ति हो भन्ने गर्छन् Even if he got all the money by by cheating people and stealing, but still they think, oh, he's a very great man, he's so rich. र त्यो मानव व्यक्तिले पैसा जसरी कमाएको होस् अरूलाई ठगेर होस् कि अरूलाई नाका मारेर होस् कि जोसँग पैसा छ भने यताको मान्छेले आहा यो बहुत महान व्यक्ति हो भन्ने गर्दछन् अरे And somebody has no money, somebody is poor, oh, no hope for them, no, not, not interested in them. जोसँग चाहिँ पैसा छैन जो अलिकति गरिब छ त्यसलाई चाहिँ मतलबै नराख्ने जोसँग चाहिँ बाटै गर्न छैन त्यस्तो खालको मनुष्य छन् संसारमा One lady was telling me, that this one lady, she was, she was from the Philippines. So her daughter had gone to America and she told me that my daughter went to America but she had some bad luck. You know what bad luck was? She married a poor man. महाराजा एउटा एउटी नालीले भने फिलिपिनकी महिलाले उसले भने जी मेरी छोरी अमेरिका विदेश पढ़ना जा रही है तर मेरो छोरीको बहुत भाग्य नराम्रो भएछ भाग्य किन नराम्रो भयो अमेरिकामा गरिबसिंह र बिहा भएछ भनेर भन्ने गर्थे अरे मनुष्य छन् पैसा छैन दुर्भाग्य भनेर सोच्ने गर्दछन् वास्तवमा संसारमा सबभन्दा खुसी व्यक्तिको छ ह्याप्पी व्यक्तिको गर्दाखेरि सबसे गरिब मान्छे सबभन्दा खुसी छ They hmm. They found out. Bangladesh, Bangladesh people were among the happiest people in the world. पत्रकारले भन्नु पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएछन् संसार अलग ದೇಶದ ಮಾन्छೆलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सबभन्दा खुसी देश कुन देशका रहेछन् बङ्गलादेश They're not the richest. I mean, they're not at all rich, you know, but they're happy, they're, they're, they're satisfied. यो बङ्गलादेश भनेको कुनै महाजन देश होइन गरिब देश हो तर गरिब भएर पनि पुरा देशका मान्छे के छन् खुसी छन् सन्तुष्ट छन् So the richest people, they're the ones with all the anxieties, they're who's stealing my money? And somebody else is thinking, how can I make more money? महाजन महाजन देशहरू चाहिँ एकदम आत्तिरहेका हुन्छन् भ्रमित भइरहेका हुन्छन् मेरो पैसा कसले पो चोर्ने हो कि टाँकामा लाग्ने हो कि यहाँ त पैसा अझै कति बढाउँ कसरी अझै कमाउँ भनेर एकदम भटभट भइरहेका हुन्छन् So I remember years ago, I was in Hong Kong and I was asked to go to meet some of the different rich Indian people there in Hong Kong. कुछ साल पहिला महाराज हङकङमा हुनुहुन्थ्यो र महाराजलाई निवेदन गरेछन् कि कुनै इन्डियन महाजन मान्छेसँग गएर भेटाउनलाई भनेर निवेदन गरेछन् So there, there was this one family, they're, they're from India, they're very rich. They had a big hotel in Singapore and then big factory in Hong Kong and they're making a lot, a lot of money. महाराज जो भारतीय इंडियन फैमिली हंगकंग में भेट्नुभयो भो तिब्बती महाजन रहे उसको में पनि ठूल होटल रहे फैक्ट्री रहे बहुत महाजन व्यक्ति से महाराज गरेर मिलने रहे the, head of the family was an old age, you know, he was an old man, he was in very poor health. And, uh, He was in, he was an old man and he was in very bad health. He had a heart operation, you know, he had diabetes, he had all kinds of problems with his body. र महाराज गएर मिल्नु भएछ त्यो महाजन भारतीय व्यक्तिसँग तर महाजन त थियो तर के थियो उमेर बिचराको गइसकेको रहेछ कति कति बुढो रहेछ बिमारले सताएको रहेछ सिचो इत्यादि भएको रहेछ बहुत दुःखमा रहेछ And I was sitting there in his office and he picked up the phone and he said, is this the bank? It, and they said, yes, this is the bank. He said, I just want to know, what do I need to do to make more money? त्यहाँदेखि उसको एउटा फोन कल आएछ phone call. आउँदाखेरि उसले बात के बात गर्यो यहाँ रोगी छ तर के गर्यो पैसा अझै कसरी कमी छ त्यति बताओ उसले पनि त्यही बात गरिरहेको छ so many, so rich. He was so old, near to death. I just, I want to make your money. यत्रो महाजन थियो यत्रो महाजन अलरेडी महाजन थियो तर बिचराको हात यस्तो छ बुढो न बुढो भइसक्यो वर्णानीसँगको सिजोले सदाको छ तर त्यही पनि उसको इच्छा के छ पैसा अझै कसरी कमाउने Queen Kunti saying first of all the birth, the Janma, and then the Aishwarya, the opulence, the money, and then the third thing, Shruta, education. People spend a lot of money for education. र यहाँनिर महारानी कुन्तीले बताउँदै हुनुहुन्छ चावडा कुराले भक्तिमा बाधा गर्छ कुल उच्च कुल अनि धन ऐश्वर्य अब नम्बर तिन महाराजले बताउँदै हुनुहुन्छ विद्या ज्ञान भनौँ विद्या भनौँ मान्छेले संसारमा पढ्नको लागि कति कति पैसा खर्च गर्छन् अरे पढाइको लागि Right? Children have to go to international school or some, spend a lot of the money to put the children in international school. And then after international school, then should go to university and they shouldn't go in the coun- in, in their own country, they should go to West, go to Europe or Australia or America. र आफ्ना छोराछोरीलाई इन्टरनेसनल स्कुल पढाउनु पऱ्यो त्यसमा अब पैसा कतै कति खर्च गर्छन् अनि त्यो इन्टरनेसनल स्कुल पढाइसकेर पनि फेरि अब कलेज युनिभर्सिटी जानु पऱ्यो अनि युनिभर्सिटी पनि आफ्नो लोकल होइन विदेश देश विदेश अमेरिका भनौँ युरोप भनौँ त्यसमा पढाएर पैसा खर्च जारी गरे And how they get the money? They will borrow from the bank. कति हो कति पैसा खर्च गर्छन् अरे छोराछोरी पढाउनुलाई त्यो पैसा चाहिँ कहाँनिर ल्याउँछन् छैन भने ब्याङ्कदेखि लोन लिएर पनि पढाउँछन् And they have to pay back the money. For, it takes them 20, 30 years to pay back the money. अनि त्यो पैसा फेरि ब्याङ्कमा दिनलाई तिस बिस तिस साल समय लाग्छ उनीहरूलाई So we're thinking education is so important to make money. र हामीले सोच्छौँ पढाइ बहुत जरुरी छ पैसा कमाउनलाई पढाइ गऱ्यो भने बल्ल यसले कमाउन सक्छ भनेर But Prabhupada said education, the universities, they are the slaughterhouses. People may be good, they may be nice and polite and well behaved, they go to university, they become completely changed. र प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि संसारमा अँ, गौ हत्या गरेर स्लाउटर हाउसहरू पशुलाई मान्नेको जे पनि छन् यिनीहरू यस्तो युनिभर्सिटी गएर पढाइ लेखा गरेर अलिकति परिवर्तन ल्याउँछन् कि भन्ने आशा हुन्थ्यो भनेर प्रभाले भन्नुहुन्छ Prabhupada saw how in universities in America, young men and young प्रभाले देख्नुभयो विदेशमा कलेज युनिभर्सिटी जान्छन् युवा केटा र केटी सँगै बस्छन् बिहा चाहिँ गरे होइन बिहा गरे यस्तो गरेर बस्छन् त्यस्तो भइसकेको छ युनिभर्सिटीको लागि भने This one Indian family, they went to America, and the, the daughter was going to college, and you know, she was an attractive looking young woman. So one of the young American men, he asked her, he said, you know, want to come out with me, let's go out together, you know. र एउटा परिवार भारतीय परिवार अमेरिका गएछन् अनि अमेरिकामा छोरीलाई पढाएछन् सानी युवती राम्री थिए अनि त्यहाँनिर एउटा अमेरिकाको एउटा केटाले उसकी त्यो बेटीलाई पढ- पढ्न गएको थिए यहीँ बाहिर घुम्न जाने इत्यादि भनेर उसले चिप गरेछ So she came home and told her mother, oh, this boy wants to take me out. The mother was shocked. What? <laughs> How, it- how you can go out with that? If you dare go out with that man, you will not be my daughter anymore. अनि उता चिप गरिसक्यो घरमा लिएर आइसकेर आएर हेर्नुहोस् पिता म सिमा डिनर गर्न जान्छु इत्यादि भन्दाखेरि अब भारतीयको कल्चर त यिनीहरूको के भने यदि त तँ केटासँग गइछस् भने गइछस् भने त आजले हाम्रो छोरी होइन भनेर But education just brings out all the worst qualities in young people. हाम्रो यो अहिले यस्तो पढाइले यस्तो प्रकारको हाम्रो नराम्रो मात्रै ल्याएको छ हाम्रो युवाहरूको समाजभित्रमा And they become very proud Because they think, I'm educated, I've got qualifications, I've studied at the university. They think they're, they're better than other people. अनि बाबामा पनि पढाइ गर्ने बच्चा पनि एकदम अहङ्कारी हुन्छन् अरे म छोराछोरा पढाएँ छु पढाइले पनि म कति कति पढेँ म युनिभर्सिटीमा पढेँ भनेर तर भित्रभित्र बिग्रेको चाहिँ कसैलाई थाहा नै हुन्न They go to university, one of the qualifications they get is MA. MA, we say Master of Avidya. <laughs> University गएर उनीहरूले एउटा चाहिँ पढेर आउँछन् अरे के हो मास्टर अफ अविद्या अविद्याको बारेमा पढेर आउँछन् अरे Other people, they go for the PhD, the doctorate. Prabhupada said, plow department. अरू चाहिँ पिएचडी हुन्छ पिएचडी भनेको प्रभाव भन्नुहुन्छ प्रभाव भनेको अहङ्कारी अहङ्कारबाट आउँछ यति goal of life. र आधुनिक विद्या यस्तो प्रकारको छ पढाइमा कति कति पैसा त खर्च गर्छन् तर अन्धा भएर निस्केर आउँछन् सबै संसारले एकदम संसारको मात्रै पढेर अन्धा भएर आउँछन् And then the fourth thing, which people are very much concerned with, bodily beauty. महाराजले यहाँ चारवटा People spend a lot of money for the body, to paint the face, for the hair, for the nails. You can go, you see all the shops, it's all for the skin and for the hair. शरीरलाई सुन्दर बनाउन मनुष्यले संसारमा कति कति पैसा खर्चन खर्च गर्छन् छाला राम्रो बनाउन कपाल राम्रो बनाउन आँखा राम्रो बनाउन जति पनि हामी बाटामा गइ गयो हेऱ्यो हेर्दाखेरि सबै दोकान के छन् छालाको र नङ्का अनि कपालका दोकानमा देखिन्छन् भनिन्छ spend a lot of money, makeup and lipstick and this and that, <laughs> and all things to put the face on to make ourselves look pretty. र मनुष्यले संसारमा कति हो कति पैसा खर्च गर्छन् अरे मेकअप र लिपस्टिकको लागि अनि आफूलाई राम्रो देखिनको लागि त्यसमै पैसा खर्च गरिरहेछन् There's this one place in Singapore, they, in Singapore, uh, they have this thing for women to lose weight, to slim, you know, sometimes women think, you know, I'm, you know, I have to lose weight. So they go to this clinic and they, they spend a fortune to get some course at this clinic so that they can lose weight. र सिङ्गापुरमा एउटा ठाउँ छ है एउटा दोकान भनौँ न र त्यो दोकानले चाहिँ मोटाकोलाई लुगा बनाउनको लागि सिकाउँछ अरे र स्त्रीहरू के गर्छन् त्यहाँ गएर पढाइ गर्छन् अरे कसरी लुताउने भनेर पढाइ गरेर लुताउन प्रयास गर्छन् अरे This one woman who was working in the clinic, she told me, she said, some of the ladies who come want to lose that already thin. they hardly have any weight to lose. They want, they to lose more weight. र त्यो दोकानदेखिको क्लिनिकदेखि एउटी त्यहाँ काम गर्ने नर्स माले भनौँ न त्यहाँ उसले मलाई त भनिबतायो यहाँ कोही कोही लुताउन आएका यस्ता खालका आउँछन् कि कति कति लुता छन् अरे तर लुता भएर नि अझै लुताउन भनेर आउँछन् These are the things materialistic people are very mad about very attached to these four things. संसारका व्यक्तिहरू यो भक्तिको बारेमा जान्दैनन् यी चाउरा कुराको बारेमा पागल भएका na Right? Janma, Aishwarya, Shruta and Shri. This good birth, money, and then education and beauty. र यी चार प्रकारको बारेमा मनुष्य संसारमा पागल भएका र यी चारवटा कुराले भगवान् को भक्ति गर्नलाई बाधा हो के के हुन् भन्दाखेरि कुल राम्रो कुल अनि ऐश्वर्य भनेको धन अनि शिक्षा पढाइ अनि शरीरको सौन्दर्य Now, we should understand, somebody may be good looking, they can also be devotee of Krishna. It doesn't mean you have to be ugly to be a devotee. कसैले सोच्ला कोही भक्ति भएर भक्ति गर्ने व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ होइन त्यो होइन कि नराम्रोले पनि भक्ति गर्न भक्ति गर्न सक्दैन भन्ने होइन Somebody may be uneducated doesn't mean they cannot be a devotee. Uneducated people can also be devotees. र कोही कोही पढाइ नहोला पढाइ केही पनि नपढेको व्यक्तिले पनि भक्ति गर्न सक्छ यो होइन भक्ति गर्नलाई कति कति पढाइ मात्र हुनुपर्छ विद्या हुनुपर्छ भन्ने होइन And whether you're born in a good family or you're rich or not, it doesn't make any difference. Everyone can be a devotee. अ, धन होस् नहोस् अ, मादनको प- परिवारमा जन्मेको होस् नहोस् त्यो मतलब छैन भक्ति गर्नलाई धन नभए पनि गर्न सकिन्छ So, if you have good looks or if you have education, you can use it for the service of Krishna. हामी पढाइ लेखाइ छ या त हाम्रो शरीरको सुन्दर राम्रो छ भने त्यो कुराहरू हामीले कृष्णको सेवामा कृष्ण भावनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ Use it for Krishna, for Krishna consciousness. हामी उच्च ब्राह्मण कुलमा जन्मेका छौँ हामीसँग धन पैसा थुप्रै छ भने त्यो कुरा हामी सबै कृष्णको सेवामा लगाउन सकिन्छ Gogaishwarya Prasaptanam Taya Parita Chaitasam Vayavasayatmika Buddhi Samadona Buddhi Krishna is saying, in the minds of those who are attached to Boga and Aishwarya, material opulence and sense gratification, then the resolute determination for devotional service won't भगवान्ले गीतामा पनि भन्नुभएको छ संसारमा जो भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति छ भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति छ भने त्यसले भगवान्को भक्ति गर्न लायकको हुँदैन भगवान्को भक्ति गर्न सक्दैन So if we're too much attached to these things and we get bewildered by them, then how will we ever be Krishna हामीलाई महारानी कुन्तीले बताएका चारवटा कुरामा आसक्ति हुँदाखेरि हामीले यसले हामीलाई थिचेको हुन्छ र हामी कसरी अब भक्ति गर्ने भक्तिमा उन्नति हुनै सकिन्न We see some devotees are very rich and some devotees are very poor. हामीले देखिन्छ कोही कोही भक्त महाजन छन् कोही कोही भक्त गरिब पनि छन् Hmm, Very rich devotee, Maharaj Prataparudra. He was the king of Orissa. He was the king of the whole of Utkal. It's a huge kingdom. And he was in charge of the Jagannath Puri temple. He was the king. So he was a very wealthy man. But he was devotee. र कति इतिहासमा कति कति अमिर महाजन एउटा भक्त थिए महाराज प्रतापपुत्र अ, उनी उडिसाका राजा पनि थिए कति कति महाजन थिए त्यो जगन्नाथ मन्दिरको इन्चार्ज ठुला व्यक्ति पनि थिए तर उनले आफ्नो जति धन भगवान्को सेवामा लगाएका थिए He gave Lord Chaitanya Mahaprabhu massage. And when he was giving massage, he was reciting Gopiki. यस्ता महान व्यक्तिले महाराज प्रताप पुत्रले सन् चेतना महाप्रभुको मसाज गर्नुहुन्थ्यो मसाज गर्दाखेरि गोपी गीत गाउँदै गाउँदै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूमा कतिले गोपी गीत पढ्नुहुन्छ कार्तिक विज century Kartik Yes, very good. Yeah, you should do it. Very nice. You know it, so that's good. Devotees, we, we have to recite the scriptures. Whether you're rich or poor, you have to write, you have to recite scriptures. भक्त भएपछि महाजन होस् गरिब होस् मतलब छैन सबैले भगवान्को पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ स्तुतिहरू गाउनुपर्छ We're doing many courses. We're teaching to study Bhagavad Gita. All of you Matajis have to also study. र हामीले यस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ कोर्सहरू सिकाइरहेका छौँ भगवद् गीता पढ्नको लागि सबै तपाईँहरू माताजीहरूले पनि भगवद् गीता पढ्नुपर्छ किन कसैले सिलो पढ्नु भएन नि त हाम्रो देखिरहनु हुन्छ माताजीहरूको कमी they can do it in Nepali, they can do it in Hindi, whatever language you like. र घरमा बसी बसी अनलाइनदेखि पनि भगवत गीता हामीले सिक्न सकिन्छ नेपाली भाषामा होस् कुनै कुन भाषा आफूले जानिन्छ त्यही भाषादेखि सिक्ने हो But you have to learn, you have to study, you have to hear this knowledge. र यस्तो भगवत गीताको उच्च ज्ञान हामीले पढ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ So, don't get bewildered by money or beauty or education. These things are very temporary. र यो कुल ऐश्वर्य शिक्षा शरीर सौन्दर्य यो भनेको एकदम क्षणिकको लागि मात्रै हो र यो कुरामा हामी आशक्ति हुँदैन When you're young, you may be very beautiful, but you're going to get old. You, you lose your beauty. हामी साना जुन पहिला सानामा हाम्रो शरीर कति राम्रो थियो होइन तर अहिले बुढो हुँदै हुँदै शरीर सबै चाउरी कभर हाम्रो सबै सुन्जय हराइसक्यो use them for the service of Krishna. मतलब त्यो ईश्वरले भएको गल्ती भन्नुभएको होइन महाराजले त्यो भएको राम्रो हो भएपछि You're very attractive and charming, very use that charm for Krishna consciousness to meet people and tell them about Krishna. कसैको शरीर कति पनि राम्रो होला मान्छेहरू देख्दा उसलाई देख्दाखेरि मक्का हुने त्यस्तो शरीर छ भने त्यो शरीरद्वारा कृष्णको सेवामा लगाउने And you're very educated, then you can preach Krishna consciousness to other educated people. यदि कोही कति कति पढाइ लेखाइ गरेको छ भने त्यो आफ्नो पढाइद्वारा कृष्ण भावना प्रचार गर्नेहरूलाई We have, we have our own Bhakti Vedanta Institute where they preach to scientists and they convince the scientists about the origin of life. र हाम्रो हाम्रो खुद कृष्ण भावना मृत्यु भक्ति वेदान्त इन्स्टिच्युट भन्ने छ त्यो इ- इन्स्टिच्युटमा बहुत पढाइ लेखाइ गरेका साइन्टिस्टहरूलाई हामीले शिक्षा दिन्छ र साइन्टिस्टहरूलाई भक्ति मार्गमा लिएर आइन्छ And somebody else, they're born in a very aristocratic family, they can preach to the other aristocratic people. र एक प्रकारको ज्ञान बताउँदै हुनुहुन्छ आरस्ट भन्ने हो त्यो हो त्यो पढेको छ भने हो त्यही प्रकारका मान्छेलाई गएर त्यसले फेरि अँ, प्रचार गर्न सक्छ When Krishna was spreading the knowledge of Bhagavad Gita, he gave the knowledge of the Bhagavad Gita to the sun god, Vivishwan. And Vivishwan gave that knowledge to Manu, the father of mankind. Then Manu gave it to Ikshvaku. And then it came to all the Raja Rishis, all the saintly kings. अँ, जस्तै भगवत गीता पनि परम्परादेखि प्रचार गरेर आएको छ भगवान् कृष्णले पहिला सुरु सूर्यदेवलाई सुनाउनु भयो सूर्यदेवले अँ, मनु महाराजलाई सुनाउनु भयो मनु महाराजले इक्ष्वाकुलाई यसरी इक्ष्वाकुदेखि अरू अरू सन्त महन्तहरूसँग यो भगवत गीताको ज्ञान यसरी प्रचार भएको हो One devotee in Prabhupada's time, they were preaching in Iran. in, in Iran, in Prabhupada's time. And so this one devotee, he had made friends with the Shah of Iran. He was like the ruler of Iran, a very rich, very royal family. And Prabhupada was so happy, he thought, oh, very good. He said, you're preaching to the right people. They can give to the other. प्रभुपाजीको टाइममा इरानमा भक्तहरूले प्रचार गर्न थालेका रहेछन् र भक्तहरू इरानमा गएर इरानको एकदम शाहहरूको त्यो महान व्यक्ति पैसावाला व्यक्ति पावर भएको व्यक्तिलाई साथी बनाएछन् प्रभुपाजी खुसी हुनुभएछ ठिक गरिस् यस्तो महान ठुलो व्यक्तिलाई नामी व्यक्तिलाई प्रचार गरिस् भने अरू पनि आउँछ पछिदेखि भनेर खुसी हुनुभएछ The queen of the da- no, the daughter of the king of Thailand, the princess, one of this princess who was the, da- the the former king, his daughter, she went to India And she's the chairman, she's the head of the World Buddhist Association. So she went to India and she went to Jagannath Puri and she wanted to go into the temple at Puri. They would not let her in because they said, no, you're not Hindu. र थाइल्यान्डको नम्बर नौ राजा जो अस्ति पिछेर जानुभयो नम्बर नौ राजाकी छोरी पुरा बि- बुद्धिज्मको टाउके रहेछ उनी बुद्धिज्मको धर्मको भनौँ न अनि उनी इन्डिया लगेर तीर्थयात्रा गर्दै होला अनि जगन्नाथपुरी पुगेछिन् जगन्नाथपुरीमा पुग्दाखेरि अब राजा किशोरी थाहा छँदैछ उनलाई जगन्नाथजीको दर्शन गर्न मन लागेको छ त्यतिखेर मन्दिरका पण्डाले के भने अह घुस्न पाउँदैन जो यो मन्दिरमा भारतीय इन्डियन मात्रै घुस्न पाउँछन् भनेर भनेछन् So when we had Rathi Yatra in Bangkok, we thought we will invite her to come for our Rathi Yatra. अब हाम्रो ब्याङ्कमा रकरेर भएछ भने हामी उसलाई निमन्त्रण दिने But of course she would not come because the, there's a law in Thailand that says the king and his family they must be Buddhist. उनी आउनेवाला छैन किनभने थाइल्यान्डमा एउटा रुल रहेछ नियम रहेछ कि थाइल्यान्ड राजाका परिवार के हुनुपर्छ बुद्धिस्ट हुनुपर्छ अरू धर्म हुने भएर हुन्न र उनले भने तपाईँहरूको हिन्दू सिएम कार्यक्रम हो त्यो बेला म बुद्धिस्ट हुँदाखेरि म रथयात्रामा आउन सक्दिनँ Actually, for some time, people thought Jagannath was a form of Buddha. र कोही कोही बेला मनुष्यले सोच्छन् अरे जगन्नाथजी भगवान् बुद्धको अवतार हो भनेर Because Buddhism was spread all over India, and people thought this Jagannath temple, this is also Buddha. र यो बुद्धिज्म अहिले पुरा विश्वमा फैलिएको छ र कोही कोही मनुष्यले सोच्छन् कि यो जगन्नाथपुरीको मन्दिर बुद्धिस्टको मन्दिर होला भनेर सोच्छन् People, people don't know. Many, in the course of time, these things, the knowledge be- can become lost. That's why Krishna has to come again and again and re- and teach again. र टाइम समय परिवर्तन हुँदाखेरि मनुष्यलाई थाहा हु- हराउँदै जान्छ कि जगन्नाथ मन्दिर के हो बुद्धिज्म के हो सबै यो सही सही हिस्टोरी हराउँदै त्यसै कारण हामीले प्रचार गर्नुपर्छ सही ज्ञानलाई सबैलाई बताउँदै जानुपर्छ Even though you give the knowledge to the saintly kings, in course of time, the knowledge was lost. And, you had, and then Krishna had to come again, re-establish the parampara. भगवान् कृष्णले त सूर्यलाई देश काल परिस्थिति टाइम ले टाइमले गर्दाखेरि भगवद्गीताको ज्ञान हराइसकेको थियो त्यसै कारण भगवान कृष्ण जापानी भएर फेरि गीता शिक्षा दिनुभयो योग नष्ट the, the, the, the line of succession was broken. So Krishna had to arrange again to reestablish it. That's why he came and spoke of the Kurukshetra योग नष्ट परम्परा भनेर यो परम्परागत आएको भगवद्गीताको ज्ञान हराइसकेको थियो त्यसै कारण भगवान् श्री कृष्ण कुरुक्षेत्रमा आएर भगवद्गीताको ज्ञान फेरि स्थापित गर्नुभयो So we have to understand properly Queen Kunti's prayer. She said, Krishna cannot be approached by those who are akinchana gochara, materially exhausted. र यहाँनिर हामीले महारानी कुन्तीले दिएको शिक्षालाई राम्रोसित बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ महारानी कुन्तीले के भन्नुभयो जो संसारमा एकदम आसक्ति छ संसारको चिज प्राप्त गर्न मात्रै लालायी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले भगवान्लाई प्राप्त गर्न कठिन छ When you get tired of trying to make yourself beautiful or trying to become rich or try, trying to, when you get tired of all of that, then you're ready for Krishna आदि भन्नुहुन्छ पहिला त हामी कोसिस गर्छौँ अरे धन कमाउन राम्रो हुन पढाइ गर्न तर अन्त्यमा सबै थोक हात नलाग्दाखेरि त्योदेखि हामी थाकेछौँ भने बल्ल अन्त्यमा हामी कृष्ण भावना स्वीकार गर्न तयारी हुन्छौँ We have to lose our taste for material life. If you still have a taste to have sense gratification, then Krishna consciousness is more difficult. ko यो भक्ति गर्नलाई चाहिँ संसारको सुखलाई छोड्नु पर्दछ संसारमा सुख संसार रमाइलो लागिरहेछ आनन्द भइरहेछ भने भक्ति हामीले अप्नाउन बहुत गाह्रो पर्दछ So we don't say no sense gratification, but we say you have to dovetail your sense gratification in the service of Krishna. र हामीले भनेन कि संसारमा नरमाउनु संसारमा आनन्द नलिनु भनेन संसारमा पनि आनन्द लिनुहोस् तर कृष्ण भावनाको हिसाबले We don't say don't eat, but we say eat prasadam. हामीले भनेछन् खाँदै नखानु भनेन खाओ तर के खाओ प्रसादम We don't say don't get married. We say get married in Krishna consciousness and have Krishna conscious children. हामीले बिहा नगर बच्चा नजन्माऊ भनेन बिहा गर तर कृष्ण भावनाको हिसाबले गर बच्चा भनेर भक्त बनाऊ And we don't say don't have money, But if Krishna if Krishna gives you money, for Krishna for Krishna's sake. If you don't use कमाओ कृष्णले पैसा service, भने त्यो it to भक्ति सेवामा or you give it to the lawyers यदि हामीले हामीले कमाएको पैसा भगवान् कृष्णको सेवामा लगाइएन भने डाक्टरले खाइदिन्छ उकिलले खाइदिन्छ ब्याङ्कले खाइदिन्छ Or somebody will steal it. नभए अन्तिममा कसैले चोरिदिन्छ हाम्रो पैसा So before you lose it to other people, best is to give it to Krishna. त्यसै कारण यो पैसा अरूलाई दिनुभन्दा पहिल्यै कृष्णको सेवामा चाहिँ लगाइहाल्ने है Just like Bali Maharaj, he conquered the whole heavenly planets and all the demigods were under his control. बलि महाराजले पुरा आकाश पताल आफ्नो अन्डरमा गरिसक्नुभएको थियो Then Aditi, she the mother of the demigod. She was lamenting, "Oh, my children! Oh!" And so she did a yagya, and she got another child. She got Vamana Dev as her son. यतातिर माता दिदीलाई कति कति दुःख भयो मेरा छोराले देउता देउताका आमा हुनुहुन्थ्यो छोराको रूपमा प्रकट गराउनु भयो So Lord Vamanadev came in the dwarf incarnation. Lord Vamanadev came as a dwarf and he came to beg charity from Bali Maharaj. अनि वामनदेव आउनुभयो भगवान् अवतार लिएर अनि अ, बलि महाराजसँग दान माग्न जानुभयो And Shukracharya, his guru, is saying, Don't give him, he's Vishnu, he'll take everything. त्यतिखेर शुक्राचार्यजीले त भन्नुभयो हेर यी विष्णु भगवान् हुन् छल गरेर आएका हुन् यिनीहरू सबै दिन्छन् बलि महाराज दान नदेऊ बच्चा नदेऊ भनेर भन्नुभयो अनि Sukracharya had done a lot to help Bali Maharaj because one time Bali Maharaj had been killed, but Sukracharya was so powerful he brought him back to life. वास्तवमा बलि महाराजले बार बार शुक्राचार्यले बार बार बलि महाराजलाई बचाउनु मौका थियो एकपाल बलि महाराज त्यतिखेर पनि शुक्राचार्यको शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो र बचाउनु फेरि जिन्दो बनाइदिनु हुन्थ्यो But still he could understand, could understand something is wrong. The told me I तर त मलाई पहिला भन्नुहुन्थ्यो ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुपर्छ भनेर अहिले त नदिनु भन्नुहुन्छ केही न केही त गल्ती त छ होला भनेर सोचाइरहेको छु And he thought, well, if he could take everything from me anyway. ठिकै छ ब्राह्मण विष्णु हुन् भने भगवान् विष्णुले मदेखि सब लगाउन सक्नुहुन्छ So if he takes everything जबरजस्ती मैले नदिकन लिएर गएछन् भने चाहिँ भगवान् विष्णुले राम्रो होइन मेरो नाम कमिन्न म बरुभन्दा आफै बुझेर But if I give in charity, then I will be famous for giving charity, that I give so much charity. त्यसै कारण विष्णुले भगवान् विष्णुले छल गरेर मसिना दबाएर लुटेर सारेर मैले दान दिए यस्तो दिन्छु मेरो नाम पनि कमिन्छ भनेर सोचेर आयो You get a good name, right? You get, oh, very charitable, this person gave so much in charity, very good name. जसले धेरै धेरै दान दिन्छ उसको नाम कमिन्छ यो त पुरा दानदाता हो भनेर When you give charity to a brahmana, will come back a thousand times. यदि हामीले ब्राह्मणलाई बाहुनलाई दान दिएछ भने एक हजार गुणा फेरि आउँछ अरे त्यो दान दिएको And when you give charity to the pure Vaishnava, will come back a million times. तर एउटा शुद्ध भक्त वैष्णवलाई दान दिएछ भने हजार गुणा करोडौँ गुणा फेरि बढ्छ So when you give charity to help build a temple, you get a home in the spiritual world. यदि कसैले मन्दिर बनाउन जग्गा किन्नलाई पैसा हालेछ भने त्यसको भगवत दाममा पनि जग्गा उसको लागि बनिन्छ अरे But you're all invited to go back to the spiritual आज तपाईँले सबैलाई स्वागत छ भगवान्को धाम लागि दान We're building our big temple in Mayapur as well as here in Kusamoy. हाम्रो मायापुरमा पनि फर्काबन्दी बन्दैछ साथसाथ तसोमा पनि कोसिस चल्दैछ हाम्रो यसमा दान डाक्टर लयरलाई दिने सानो कृष्णलाई दिएको सबसे उच्च कोही कोही पुरस्कार पनि दिनुपर्छ don't want to give these people money. Give the money to Krishna. It's his, it all belongs to him. Actually, devotee thinks, I'm not giving anything, it's not mine. Whatever I have is Krishna. तर वास्तवमा भक्तको सोचाइ नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि मलाई अहिले मिलेको छ यो कृष्णले दिएर मिलेको भगवान्ले हो मेरो केही पनि होइन भनेर सोच्छ अरे भक्तले कर्म योगी he thinks I'm giving this to Krishna. કર્મ યોગી ભજન છે मैले दिने छु यो कृष्णमा सोच्छु but bhakti yoga bhakti yogi he thinks it's all krishna i'm giving krishna तर भगवानको भक्ति गर्ने भक्ति योगीले यो भगवान कृष्णले दिएर दिएको कृष्णको हो मेरो होइन भनेर सोच्छ nothing is mine मेरो केही छँदै छैन कलेहात आए थे कलेहात चो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चलेंगे You come with nothing in the hand. When we are born, we have nothing in our hand. And when we go, we leave with nothing in our hand. जन्मिँदा फेरि हातमा केही नलिकन खाली हात आइएको थियो मरेपछि पनि हातमा केही नलिकन फेरि खाली हात आई यसले हामी हाम्रो साथसाथ केही पनि लिएर जान सकिन्न त्यसै कारण कृष्णको सेवामा प्रयोग गरेको सबभन्दा हो Okay, any question? प्रश्न महाराजले प्रश्न लिँदै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् सबै महाराजले भनेको कुरामा अग्री हुनुहुन्छ Put Krishna in your will. Make your will. अब भन्नुभन्दा पहिला कृष्ण आफ्नो इच्छा कृष्णको इच्छा भनेको Let everything go for Krishna. लेखेर राखिदिनु कि मेरो सबै कृष्णको नाममा होस् भनेर So remember four things, right? Which bewilder people, which stop us from approaching Krishna. Janma, Aishwarya, Shrita, and Shri. This good birth. Then money, and then education, And very beauty सोध्दै हुनुहुन्छ आज हामीले चर्चा गरेको चारवटा कुरा तपाईँलाई याद छ कि छैन भनेर के के हुन् महारानी गुरुजीले भन्नुहुन्छ जन्म ऐश्वर्य शिक्षा र शरीर सुन्दर यी चारवटा कुराले कृष्णको शरणमा जान बाधाहरू हुन् occur. the women, they, they want to look beautiful one way. The men, their beauty is they go to the gym and they lift the weights and build the big muscles, you know. This, this is the beauty of the man. र माताले सा माताले स्त्रीहरू शरीर सुन्दर बनाउन ब्युटी पार्लरमा जान्छन् त्यस्तै गरी छोरा मान्छेहरू पनि जिममा गएर एकदम मासु नसाहरू फुलाउँछन् बढाउँछन् शरीर शरीरको लागि गर्दछन् Everyone's in this bodily conception of life, bodily consciousness. Not, they have not understood र यो संसारमा जति पनि अधिकतर मनुष्य शरीरको बारेमा मात्रै जान्दछन् उनीहरूलाई असली आफ्नो असली पहिचान के हो भनेर जान्दैनन् Bhagavad Gita, 4th chapter, text number 9. Janma karma samedevyam evam yo veti takvadaha takvadiham punerjanma naiti mamiti sorchuna. Takvadiham janma. When we give up this body, you never have to take another birth. What, but qualification is that you understand the birth, the janma, and the karma, the activities of Krishna are all divyam. They're all transcendental. र प्रभुजीले सोध्नुभएको थियो भगवान्को धाम जानलाई कस्तो प्रकारको योग्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले बहुत सरल भा- शब्दमा बताइदिनु भयो भगवान्को धाम जानलाई श्री भगवान् कृ- श्री कृष्णको जन्म र कर्मको बारेमा जान्ने छ भने भगवान् धाम जाइन्छ भनेर If we are thinking Krishna an ordinary person, If we're not understanding Krishna's activities, then we cannot go back र हामीले भगवान् श्री कृष्णलाई साधारण मनुष्य हुन् साधारण लीला पुरुष हुन् भनेर साधारण सोचेछ र भगवान्को वास्तविक जन्मको बारेमा जानिनेछ भने हामी भगवत धाम जान सकेनौँ त्यसै कारण बहुत महत्त्वपूर्ण छ कि भगवान् ग्रन्थहरू पढ्नु पऱ्यो भगवान्को बारेमा सुन्नु पर्यो And then second question about the happiness that- that we will get there. Is it like the happiness you get when you're chanting the holy name? Well, that happiness you're getting in chanting the holy name, that is just the preliminary stage. That is just the beginning of your devotion. जस्तै अर्को क्वेसन त प्रभुजीको भक्ति कोही बेला माला गर्दा राम्रो भक्ति गर्दा आनन्द हुन्छ त्यस्तै आनन्द भगवतधाममा मिल्ने हो कि अर्के हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले यहाँ माला गर्दाखेरि अलिअलि आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यो त सुरुमा मात्र हो भन्नुहुन्छ सुरु मात्र हो In the beginning, we're doing, you know, the, there's different stages of devotion. The, we say it begins with shrat, faith, that you should have faith. And then from faith, then you come to sadhu sangha, association with devotees. and then from sadhu sangha, then anartha upajana oh, kriya, vachana kriya, doing the activities र यसरी भक्ति गर्दै गर्दै भक्तिका पनि अलग अलग स्तरहरू छन् भक्तिमा पहिला सुख आउनको लागि श्रद्धा विश्वास हुनु पऱ्यो र विश्वास भएछ भने बल्ल यसरी सत्सङ्गमा आउँछ साधुसङ्गमा आइन्छ र सदा साधुसँग भएछ भने बल्ल अनर्थ निवृत्तिहरू जति हाम्रो कलमसहरू करोडौँ जन्मको पापहरू अ, नाश धोइँदै जान्छ यसरी गर्दै गर्दै नौ स्तर छन् So we get association with devotees and they teach us how to do bhajana kriya, how to do activities like daily chanting and worshipping Krishna and offering our food to Krishna. And so then we go on, we, at that time we should get initiation from the spiritual teacher and then you go on to do bhajana, uh, anartha nivriti, to get rid of the, the dirty things from the heart the lust and the greed and the anger and the envy. र यसरी हामी पहिला सुरु नयाँ नयाँ अवस्थामा यसरी भक्तको सङ्घमा आइएछ सत्सङ्गमा आइएछ भने भक्तहरूले हामीलाई सिकाउँछन् कसरी माला जप्ने कसरी किताब पढ्ने कसरी भगवान्लाई भोग लगाउने प्रसाद खाने यसरी गर्दै गर्दै गइएछ भने पहिला सुरु भक्तको सङ्घमा आउनु पऱ्यो अनि भक्तले सिकाइन्छन् भजन गर्न अनि भजन गर्न थालेपछि अनर्थ हाम्रो शरीरको शरीरमा भएको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सबै भिँदै जान्छन् अनि त्यहाँदेखि मतलब अगाडि बढ्दै बढ्दै गइन्छन् And then when you get through that, well, that's a difficult stage. That's the most difficult part of the bhakti, to get rid of all the anarthas. And then, but then you come to Nishta, and then Ruchi, and then Asakti, and then Bhavan Prema. र स- भक्ति गर्दै गर्दै सदा साधना भजन अनर्थ निवृत्ति यो अनर्थ निवृत्ति भनेको इच्छाको हो यो चाहिँ बहुत कठिनाइ आपत छ यो यो यो स्तर चाहिँ किनभने करोडौँ जन्मदेखि हाम्रो हृदयमा अनर्थहरू छन् त्यो अनर्थलाई निवृत्ति गराउन चाहिँ अलिकति समय लाग्छ र अनर्थ निवृत्ति भएछ भने चाहिँ भएपछि चाहिँ अनर्थ निवृत्ति भएपछि के आउँछ रुचि भाव आसक्ति प्रेम बल अन्तिम भाव र प्रेममा गइन्छ निष्ठा very steady, very fixed. Every day you, you every day you read, you worship Krishna, you're very steady. And then Ruchi, you're getting the higher taste, you're experiencing pleasure. Even the, the prasadam may be only very simple, but oh, prasadam, oh, tosili, oh, wonderful prasadam. र जाने निष्ठा रुचिको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ निष्ठा भनेपछि चाहिँ निष्ठा भनेको परिपक्व अवस्था परिपक्व जसले आएर हल्लाए पनि ऊ भक्तिलाई कहिले छोड्दै छोड्दैन एकदम निष्ठा भयो फिक्स भयो सधैँ माला जप्छ सधैँ प्रसाद खान्छ सधैँ भेजिटेरियन खान्छ सधैँ उसले भक्तिको कार्य गर्छ त्यसको नाम निष्ठामा पुग्यो भने त्यस्तो हुन्छ निष्ठादेखि के आउँछ रुचि रुचि रुचि अवस्थामा चाहिँ राखिदिनुहोस् नमिठो प्रसाद पकाएर दिएछ भने पनि उसले उसको रुचि छ आहा तुलसी पत्ता खान पाइयो आहा प्रसाद कति मिठो त्यसरी रुचि अवस्थामा चाहिँ त्यसरी सोच्छ that you're just fully into, you won't do any material things, you're only in Krishna consciousness. कृष्ण भावना सम्बन्धी कार्य छोड्यो अरू केही कार्य गर्दै गर्दैन न त गोला खेल्छ न त खेल्छ केही गर्दै गर्दैन And then come to Baba, ecstasy, the ecstasy of devotional service. अर्को स्तर हो भाव भाव भनेको चाहिँ गदगद हुने गदगद जतिखेर उत्साह हुने So, you know, you're not at the Baba yet. You're getting a little glimpse of these things. त्यो गदगद हुने उत्साह हुने रुने त्यो भाव भाव अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ हामीले अलिकति भक्तिको टास मात्रै भएको छ बल्ल Baba leads to praying, र भावदेखि अर्को एउटो रहेको छ अब अन्तिम के हो प्रेम you're chanting, you feel good, that's nice, you should feel good. र राम्रो हो भगवान्को नाम जप्दाखेरि आनन्द अनुभव हुन्छ त्यसरी नै हुनुपर्ने हो So keep chanting, keep that up. र के गर्नु पऱ्यो अझै जप्दै जानु पऱ्यो Even you don't feel happiness, even you don't feel it, but you keep doing it, and keep doing it, and gradually one day you will get the taste, you get the real bliss. भगवान्को नामलाई यदि जसलाई मुन नपरे पनि जप्दै जानुहोस् मुन परोस् नपरोस् जप्दै जानुहोस् जप्दै जानुहोस् एक दिन यस्तो दिन आउँछ आनन्द एक आनन्दको अनुभव हुन थाल्छ अझै प्रश्न छ यस प्रभु Um, a question from his wife. Yes, what's the question? you can also speak English. No, maybe a little. Okay, Considering all our conditions and material attachments, we try to practice, but how can we understand that we are moving in the right direction? how can we know that we are progressing in devotional service? Yes, good. How do we know that we're actually progressing in devotional service? We know by how much we're losing our taste for the material activities. र माताजीको प्रश्न थियो के भादा खेल हमी भक्ति तो करते हम कोशिश कर महाराज जत्न इत्यादि का कार्य भन्नलाई कसरी थाहा हुन्छ हामी हाम्रो मन संसारदेखि हटो भनेर कसरी थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि संसार जो सुख लुख मन थालेन भक्ति में मन लगो भर जान Srila described he was walking one day and he met an old friend And he met this old friend and the man said, I'm going to cinema, come with me to the cinema. And Prabhupada said, oh no, no, I'm not going to cinema. Even you give me a million dollars, I'm not going to cinema. Prabhupada प्रभाजीले एउटा बुढो मान्छेलाई भेट्नुभएछ र बुढो मान्छेले भनेछ म सिनेमा हेर्न जान आँटेको cinema, हेर्न हिँड मसँग भनेर भन्दाखेरि प्रभाजी के भन्नुभयो मलाई करोडौँ पैसा दिए पनि म सिनेमा हेर्न जानेवाला छुइनँ भन्नुभयो So you know you're progressing by how much you're becoming absorbed and attracted to the service of Krishna and how much you're losing your interest in the material. र हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ हामीले गरेको भक्ति सही भएको छ कि छैन भगवान्ले हाम्रो भक्ति स्वीकार गर्नुभएको छ कि छैन भन्दाखेरि हामीलाई भगवान्को सेवा गर्न कति मनपर्छ र संसारको सुखलाई हामीले सुख मान्न छोडेछौँ भने हामी भक्तिमा हामीले गरेको उन्नति भइरहेको छ भनेर जानिन्छ The more you think about putting on tilak, and the less you think about putting on the, you know, beauty. र यसमा पनि बुझ्न सकिन्छ जति हामीलाई तिलक लगाउन मनपर्छ मेकअप सेकअप लगाउन मन हट्छ त्यसमा पनि जानिन्छ कि मन भगवान्तिर जान थालेछ भनेर The beauty is in the, the devotion, the tilak, the sari, you wear the devotee clothes. That's, that's the, the natural beauty of the devotee. तिलक लगाउनु साडी लगाउनु धोती लगाउनु कुर्ता लगाउनु यो नेचरल ब्युटी हो अ, के भन्छ natural beauty You- You're not thinking of uh, my face. जबरजस्ती राम्रो बनाउनु भन्दा दबावा राम्रो चाहिँ अझै राम्रो हो भन्नुहुन्छ It's a sign you're advancing. यो यसरी बुझ्न सकिन्छ कि भगवान्को भक्तिमा उन्नति भएको छ कि छैन भनेर And you go to the program and they have a lot of meat and all kinds of non-vegetarian food and you just feel, feel disgusted and just want to go. कसैले हामीलाई बिहा पूजामा बिहामा बोलायो या त पार्टीमा बोलायो त्यहाँनिर गएर हेर्छौँ म महाशिवको धेरै लागेको छ त्यहाँनिर दुःखी हुन्छ उसको भक्तिमा रुचि छ भने अँ म त यहाँ केमा आएछु के खान के केमा आएछु यसो दुःखी हुन्छ and you don't watch the latest Bollywood movie because you think, I want to get up tomorrow early and chant my rounds. अनि भर्खर भर्खर निक्लेका साउथ इन्डिया बलिउड हेरेर हेर्दैन भोलि बिहान जब गर्नु छ छिट्टै सुतिछु भने बल्ल भोलि बिहान उठ्न बिहान उठ्न सक्छु भनेर ती भक्तिमा मन लागेका मान्छेहरूलाई बुझिन्छ त्यसरी Sometimes people, they- they- they're so attached to mundane people. There was this uh, famous man came to Dubai. Uh, what's his name? The, the, the Shah, uh, Sharukan. Yeah, Sharukan. <laughs> so thousands of people all came, they all wanted to see him, you know. It was such a big attraction, you know. अनि संसारमा आसक्ति भएर संसारदेखि मन नटेका यसमा पनि बुझिन्छ कि संसारका कोही नामी व्यक्ति आएछन् भने सक्यो अब महाराजले भन्नु एकपल्ट दुबईमा एउटा आएको थियो अरे को शर्मा खान कि शर्मा खान हजार करोडौँ मान्छे लाइन आएको थियो उसलाई देख्न भेट्न You know, but you can go and see Lord Krishna, you know, you should be eager to see Krishna. Go to temple and see Krishna, that's much better than seeing some Bollywood movie star. महाराजले भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन हाम्रो मन कृष्णलाई कहिले भेट्न पाइन्छ कृष्णको दर्शन कहिले पाइन्छ जगन्नाथको दर्शन कहिले पाइन्छ भनेर मन्दिर गएको चाहिँ कता हो कता उचित हो राम्रो हो भन्नुहुन्छ When Bhakti Charu Swami opened the temple, Bhakti Charu Swami, he built a temple in Ujjain in India. when he opened the temple, he invited this Bollywood movie star, what was the name? Rani Mukherjee. Rani yeah, He invited this Rani Mukherjee to come and see the temple when he opened the temple. So because she was coming, so many young men all came. भक्तिचारू महाराजले उज्जैनमा एउटा भव्य मन्दिर उद्घाटन गर्न आएको गर्दाखेरि रानी मुखुजीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो र रानी मुखुजी आउँदाखेरि सासाना युवा केटाहरू कति गरी आएका थिए त्यो मन्दिरमा She came to see Krishna. They came to see her. रानी मुखुजी कृष्णको दर्शन गर्न भनेर मन्दिर आएकी थिइन् तर यी केटाहरू चाहिँ रानी मुखुजीलाई हेर्न भनेर आएका So, you know, you can understand how much you're progressing, how much you lost your attraction for the material life. र यसरी बुझिन्छ कि हामी कति उन्नति गरिरहेका हामी संसारमा कति रमाउन छोडेका छौँ त्यसरी हाम्रो मन भगवान्मा लागेको छ कि छैन भनेर टाइने गर्न सकिन्छ just like Yamunacharya In Bhagavad Gita, Prabhupada quotes Yamunacharya, that Yamunacharya, he'd been a king And as a king, he had a lot of wives, a lot of women there in the palace, and he enjoyed a lot of sense gratification. But then he became a devotee and he gave up everything. And he became so attached to worshipping Krishna. Whenever he would think about the past, his lips would curl and he would एउटा यमुनाचार्य भन्ने आचार्य हुनुहुन्थ्यो रूपले गीतामा यमुनाचार्यको बारेमा बताउनुहुन्छ कि यमुनाचार्य पहिला राजा थिए कति कति पैसा जोडिसँग कति कति संसारको भोग गरे स्त्रीहरू इत्यादि कति कति थिए तर अन्तिममा उनी भक्त भक्त भए र भक्त भएर उनले उनको अनुभव भनी बताउँछन् उनले भन्छन् कि मैले पहिलाको मेरो जो उतना ना हो जाए कि जो इंद्रिय भोग जाती कार्यक्रम है तो कुरा मलाई याद आउँदाखेरि मेरो ओट काम छ र त्यो सबैलाई भने थुक्क थुकिदिनु जस्तो थुकिदिन्छु मैले थुक्न मन मनपर्छ भन्नु So that the time you're advancing. Just like when you eat, when you eat food, you know, in the beginning maybe you're hungry, and you start, you have, you start and you're eating. But as you go on eating, then you feel nourishment and you feel satisfaction. And then you, you, you, you feel finally satisfied. I've had enough, you know, okay, I'm full. जस्तै गरी हामीलाई भोक लागेको बेला कति कति भोक लागेको बेला खाइन्छ खाना खाना खाँदै खाँदै जाँदाखेरि त्यही खाँदै गरेको खानालाई फेरि खान मन पर्दैन अगाएपछि हो कि होइन So similar devotional service is like that. You know, it's- यसरी आस्ते आस्ते भगवान् कृष्णसँग आसक्ति हुन्छ So, thank you Maharaj. Sit down please for one minute. We'll have some announcement. So first of all, thank you Maharaj for wonderful lecture. Simple but very high. So we'd like to thank Maharaj by chanting holy name one time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So our announcement is Maharaj will be here for a few more days, but devotees are leaving. Uh, they are also busy, they have their shop and family. So devotees from Phuket and Krabi, they are leaving today. So we'd like to thank them uh, for bringing Maharaj to our place. So let us chant Harinam one time and thank them. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we hope and we request future also brings other devotees like you bring Maharaj. And whenever Maharaj visit to Phuket, please never forget us, okay? Hare Krishna. So for tomorrow, where we should do program? Here or Jagannath Temple? Whatever you all say. If if if devotee like today, if attendance like today, then we will do here. If less attendance, we'll do there. कहाँ गर्नु गुरुजी प्रोग्राम भोलिदेखि तिमीले भनेदेखि त मान्छे सबै जुट्छ र त यही ठिक छ। यही ठिक छ यही ठिक छ होला how many will come tomorrow? Raise your hands. Honestly. <laughs> I can, uh, no, but I got the program. Huh? Sir, So we decide. Like tomorrow program will be here again. Three Yes. But of course, we'll, make, we'll do one program there as well before Maharaj go. We have to do in front of Jagannathji. But tomorrow program, भोलिको karigram 8 to 10 आठदेखि दससम्म यिनीहरू हुनेवाला छ अनि साथसाथ कसैलाई भोलिको प्रोग्राममा दान गर्ने इच्छा छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् आजको कार्यक्रममा हाम्रो गुप्त दान छ नाम बताउनु नबताउनु भन्नुभएको छ उहाँहरूको परिवार यिनीहरू हुनुहुन्छ वहाँ हमें ये गुप्तदानलाई भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव शिवका शिल चरण में एवं भगवान शिव को चरण में प्रार्थना कर भगवान को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो परिवार में सुख शांति हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे तपाईँहरू